assalomu alaykum bugun sizlar bilan xudo xohlasa uchta modeling bo'yicha top eng zo'r man o'zim o'qib ko'rgan kursdan ichida eng zo'rlarini ko'rib chiqamiz inshaalloh hop bugungi mavzuyimizni ko'rib turganinglardek yumshoq yumshoq mebel <coughs> modellari yumshoq mebellar modellarini yasash bo'yicha eng zo'r o'sha uchta kursni ko'rib chiqamiz Hop, bu kursni bizada Artyom Gogolov ochib beradi. O'zini yangi Neo bilan profi e, kurslari bilan. Hop. Bu kurslar bo'yicha batafsil ma'lumotni mana o'zining YouTube kanalida ko'rsanglar bo'ladi. Mana Artyom Gogolov desanglar chiqadi. Mana bitta mana to'liq ma'lumot berib o'tganmiz. Hop, men qisqa va qilib aytadigan bo'lsam, trening bo'yicha bu kursda bitta ikkita uchta to'rtta beshta oltita yettita sakkizta to'qqizta o'nta o'n bitta hop ikkalov bir xil hop o'n ikkita o'n uchta o'n to'rtta modelni esa ko'rib chiqasizlar ho'p bu kursni eng katta kamchiligini aytadigan bo'lsam hozir kamchiligidan birinchi boshlayman afzalligini keyin aytib ketaman hop kamchiligi bitta dars o'zini miqdori misol odamni kallasi qabul qilmaydigan darajada uzoq bu bola nima desa bo'ladi bitta o'tirganda bitta modelni yasab tugatadi lekin e, qiyin yo'l bilan ketadi man o'zim guvoh bo'ldim buni necha marta man ko'rayotganlardagi bitta videosini o'zi besh soat e, bunaqa videolardan hozir aytaman sizlarga bitta mana bitta soatlik bu soat ichida mana shu narsaga salinadi hop ikkinchisi mana bu ham taxminan uch soat aniq esimda yo'q hop bu bormi e, yana ha shu hammasi 3 soat 4 soatlik videolar bu o'zini kursini eng katta zararlaridan bittasi chunki odam e, hozirgi kunda diqqatini 10 daqiqadan ko'proq jamlab turishi e, qiyin no bu bolani natijalariga keladigan bo'lsak o'zini misol dars berishda emas e, modeli yasash bo'yicha natijalariga keladigan bo'lsak bu bola hop uch dddd e, oltinga yetgan bir yuz to'qson to'qqizta obunachisi bor hop olti yuz yetmish sakkizta modeli bor olti yuz yetmish sakkizta modeli ham hammasi ochig'ini aytadigan bo'lsa ancha qiyin modellar unaqa oddiy e, oddiy narsa yasaganni hech ko'rgan emasman buni murakkab mana bu endi dars uchun yasagan modellari bor bulardan tashqari mundoq qaraydigan bo'lsak hamma dars e, hamma modellari qiyin ya'ni eslanish qiyin bo'lgan nisbatan qiyin bo'lgan modellar boshqa misol e, harakat ko'rishga qiyinroq bo'lgan narsalar yasashadi boshqa bolalar ham lekin bunga o'xshab faqat qiyin narsalarni yasab e, nima qilishmaydi bolani o'zini yo'nalishi mebel dizayni o'shaning uchun nima misol bo'ladi qiyin qiyin misol modellarni yasash unga odat bo'lib qolgan uni ham endi misol e, yaxshi tomonlari bor konkurensiya kamroq bo'ladi mebel dizayni boshqa anaqalarda misol model model qo'yilgan hop yomon tomoni o'sha darslarni vaqti uzunligi va e, yana bitta narsasi misol gapirayotgan paytda uxlab uxlab qolasizlar ochchasi ketadigan bo'lsa darsini agar ko'rib o'tiradigan bo'lsanglar uyquga tortib ketadi allalayotganga o'xshaydi ovozi Xo'p, keyingi bizlarga kandidatimiz bu bola men rosa hurmat qilaman buni. Alex Happy. Mana 3D bu ham oltinga erishgan. Buni modellari Google ko'ra ancha turfa turli. Masalan, Google ahamiyat beradigan bo'lsangiz, yumshoq mebeldan boshqa narsa yasamaydi. Kamdan kam holatda yasaydi. Oldin boshda yasagan bo'lishi mumkin, misol mana bu ham nima narsa ekan? Bu ham mana o'tiradigan narsa. Mebel bu ham. texnikada misol televizor ham yasagan joylari bo'lgan ekan ko'rmaganman lekin shu boshida endi endi ish boshlagan paytlarida yasagan no hozirgi kunda mebeldan boshqa hech qanaqa e, narsalarga o'tmaydi masalan somka mebel va shunga o'xshagan narsalarni misol interyerni o'ziga ishlatiladigan narsalarni yasab chiqadi hop bu kandidatimiz bizda alex happy buni ham zo'r kursi bor mana bazaviy mana tekin kursi tekinga o'xshaydi biladi alexhappygurukhan.com saytidan hop kurslarni misol bitta turlarini ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin bu yerda <clears throat> narxlarni ko'rayotgan bo'lsanglar o'sishdan tushishga qarab boradi hop обратная связь degan narsasi bu yerda masalan kursini sotib oladigan bo'lsanglar sizlarga e, o'rgatib turishi bor misol e, qatida tushunmagan joyinglar chiqishi mumkin savollaringlar bo'lishi mumkin savol berasizlar u sizlarga javob beradi narxi ko'rayotganlaringdeki o'n ming farq qilyapti mana bu videoni o'zini tashlab bergandan ho'p buni o'zini ham kursini prevyulari bor edi hozir qo'ymanman keyin bu bo'ladi misol hozir aytaman kursini hozir sizlarga ochib ko'rsataman darsi risi ko'p alex happy mana nechta bor tushundingizmi 70 bitta dars undan tashqari mana bunaqa qo'shimcha e, videolar ham tashlab beradi sizlarga qo'shimcha videolari ham bor bu qo'shimcha ma'lumotlarni youtubedan ham e, youtubega ham qo'ygan o'sha e, hamma narsani mana shundan o'rgansanglar bo'ladi masalan bu bu bola bilan birga man otchasiga aytadigan bo'lsam yigirma foizdan sakson foizgacha o'rganganman bu boladan ancha narsa o'rganganman modeling bo'yicha hop fikrlashni o'rgatadi sizlarga misol praktik har xil topishma olaveradi o'zlarimizda ham mana alohida chiqardi yaqinda mana головоломка degan kiradigan bo'lsanglar sizlarga misol yasalinishini ko'rsatmasdan modellarni o'zini qo'yib qo'yadi masalan deylik bu yerda hozir yo'q ekan hozir qaraydigan bo'lsa hozir qaraydigan bo'lsa bizada topishmalar bor edi mana misol mana anaqa narsalarni yasashni ko'rishinglar mumkin mana mana bunaqa narsa beradi sizlar mana shuni yasashinglar kerak bu yerda уже yasalgan varianti mana qanaqa qilib yashashinglar mumkin mana mana shunaqa topishma olib beradi qiyin narsalarni oson yo'l bilan yasashni o'rgatadi fikrlashni o'rgatadi bu bola hop artyom e, gogolovni e, misol kursida misol qo'yilgan modellarni o'zini yasashni o'rganasizlar hozir qani bandit modeling mana mana shu modellarni yasashni o'rganasizlar misol lekin bundan sal boshqacharoq shakldagi narsalar bo'ladigan bo'lsa yashashinglar уже e, qiyinlashadi hop bundan keyingi eng mana bu manga yoqqan kurslardan bittasi imzo mebel bo'yicha hop imzo mebel bo'yicha emas men hard surface bo'yicha misol manga yoqqani aleksandr aleksandr paspelov alex happy hop imzo mebel bo'yicha ham ancha ma'lumot oldim o'rgandim lekin e, kursida nima desa bo'ladi naq ko'p narsani tushuntirmagan imzo mebel bo'yicha bu yerda umumiy ma'lumot berib ketgan nimani qanaqa qilib qilsanglar bo'ladi sizlarga yo'nalish beradi asosiysi o'zi shu lekin misol e, agar yog'iga olib ketolmay qoladigan bo'lsangiz qiynalib qolishingiz mumkin hop lekin mana bunaqa e, ancha kuchli ishlarni qilishni o'rganasizlar misol faqat bitta yo'nalish bo'yicha ketmaysizlarda masalan e, a nuqtadan b nuqtaga borishlik kerak bo'ladigan bo'lsa misol deylik bizlarda misol mana bitta a nuqta bor mana bitta b nuqta bor sizlar to'g'ri bormaysizlarda bunga mundoq otryaddan yo'lni mundoq burib qo'ygan o'ngga chapga o'ngga chapga qilib burib qo'ygan lekin e, har bitta burilishlarda yangi ma'lumotlar bor misol bitta yangi narsa o'rganasizlar ikkinchi yangi narsani o'rganasizlar bu yoqda uchinchisini o'rganasizlar to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n qilib hop misol e, bu ham olib ketsa bo'lardi faqat aytsa hmm, bo'ladi yumshoq mebel bo'yicha yoki marbulos bo'yicha qilib lekin e, bu bolani yaxshi tomoni masalan man qo'yayotgan modellarni ham qaraydigan bo'lsanglar turfa xil masalan faqat e, bitta narsani misol daraxt yasadimi bo'ldi daraxt yasamaydi keyin bizada eng katta qilinadigan xato mana o'zbek o'zbekistondagi modellerlarda bitta narsani ushlab oladi o'sha narsani yasuradi hop lyustra yasaydiganlar bor faqat lyustra yasaydi e, gilam yasaydiganlar bor faqat gilam yasaydi mebel yasaydiganlar bor faqat mebel yasaydi ular ham qanaqa misol divan yasaydigan faqat divan yasaydi kreslo yasaydigan faqat kreslo yasaydi e, turfa xilliyu bu bilan birga misol agar ertaga siz misol nima desa bo'ladi aniq bunga garantiya bera olmaysiz misol sizga kelib turib masalan elektr stansiya yoki anaqa mebel yasab ber yoki misol basseyn yasab ber deb kelib qolishi mumkin mijoz unaqa bo'ladigan bo'lsa sizlarda qiyinchilik yuzaga kelishni boshlaydi o'shaning uchun o'rganishga eng zo'r kurslardan ikkinchisi alex happini kursi mana bu kursi mana bu e, saytdan olsanglar bo'ladi dan artem gogolov e, saytini hozir o'zidan olsanglar bo'ladi instagramga yozsanglar bo'ladi yoki hozir aytaman bandit degan sayt bor com kiradigan bo'lsanglar bitta bir aksiya ham o'tkazdi e, tanish bilish qilib ancha kurslarni o'tkazib yubordik mana to'g'ri skidkalar oldi 1000 rubldan oshib qoldi o'sha paytida Xo'p. курсы на русском языке desanglar mana bitta chiqib keladi bu hozir nechi pulligini bilmayman 13000 rubl qilib qo'yibdi hozir Xo'p, Alex happinikidan ancha qimmat bunikidan ancha qimmat 5900 rubl bo'ladigan bo'lsa bunda o'sha zapis so'zi 13000 rubl mana buni ham 9000 rubl qilib qo'yib besh ming yana oshirar ekan yigirma bir qachon qachon oshiradi unisi noma'lum narx navo bo'yicha alex happiniki mana bu videolarini hammasini ko'chirib ko'rib chiqadigan bo'lsanglar tavsiya qilaman ancha yaxshi hop mana yangi yana ikkita kurs olgan bularni ham ko'rib chiqishinglarni tavsiya qilaman hop endi eng oxirgi kandidatimizga keladigan bo'lsak push render bu bola bizada kladun mana bu sizda kis qirq to'rtta modeli bor va buni ham fikrlashi o'zgacha misol sizlarga yana xuddi shunaqa misol a dan b gacha deydi a nuqta bor b nuqta bor deydi san bundoq borasan deydi bu yo'nalish berib qo'yadi masalan lekin misol orasida sizlarga e, yo'nalish berganga yarasha har xil e, ishlarni ham beradi misol boshida oddiy pardadan boshlanadigan bo'lsa keyin u yog'iga sekin murakkablashib murakkablashib murakkablashib murakkablashib oxiri mana bunaqa kalavatlar ham sizlarga hech narsa bo'lmay qoladi bu bolani yana bitta yaxshi qotgan ishi bor hozir aytaman sizlarga hozir push render push render deydigan bo'lsanglar mana bunaqada kanali chiqib keladi telegramda ko'radigan bo'lsanglar bu yerda darslarini mana qo'yib boryapti attempt it. Hmm. ko'rsatuvini nomini bilmadim mana 1 soat yigirma to'rt minutlik misol bitta mebellar boshdan oxirgacha yasash ko'rsatgan yasash usuli juda oddiy va sodda misol murakkablashtirib tashlamaydi o'zini qiynamaydi googlega o'xshab qiyin yo'l bilan ketmaydi keyin darslarni davomiyligi ham unaqa katta emas misol bitta darsi 20-25 daqiqa misol yasalni ko'rinishidan qiyin o'xshab ko'ringan narsalarni oddiy e, til bilan tushuntirib beradi masalan e, oddiy boks so'zidan nima narsalar eslash mumkinligini ko'rib chiqishinglar mumkin bo'ladi manga bularni ichida yumshoq e, mebel bo'yicha eng yoqqani mana shu kladunni darslari bo'ldi hop sergey sergey hozir familiyasi esimdan chiqib qoldi to'g'risini aytadigan bo'lsam rossiya kuchli e, kursi ancha yaxshi mani o'zimni marvelous bo'yicha olgan kursim ham asosiy qismi mana mana shu boladan o'rgangan narsalarimdan iborat mana shu boladan o'rgangan narsalarimni o'rgatganman man ham hop ochuvchasiga keladigan bo'lsam hop mana bitta mana sifatini ham ko'rayotgan bo'lsanglar mana ishlarimni juda yuqori darajada hop tavsiya qilaman sotib olishinglarni xudo xohlasa hop eng yaxshisi mana shu e, yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak sizlarga misol e, savol bo'layotgan bo'lishi mumkin ikki uch kishi bitta kurs olsa bo'ladimi yo'q ololmaysizlar hamma mana bunaqa infoprotektor degan playerga o'tib ketib qolgan hozir bu hozir mana artem gogolovniki bizadagi mana alex happiniki alex happi ham полный mana infoprotektorda ishlaydi saytiga ham qo'yib qo'ygan misol saytdan videolarni ham shundoq ko'rolmaysizlar infoprotektor player bilan ko'rasizlar ho'p narvolos bo'yicha bizada travis devisni ham kurslari bor edi ko'rmadim umuman mana marolos bo'yicha mana ko'rayotgan edik bu bizani o'sha o'rtog'imiz sergeyni nima desa bo'ladi kursi mana hammasi infoprotektor player bilan e, himoyalangan bir xillarida ikkita bir xillarida bitta e, nima desa bo'ladi e, litsenziya beradi hozir gogolov adashmasam bitta beradi aleks happi bilan e, e, sergey ikkitadan berishadi modellari ham bor keyin misol mana modellarni ham tekinga tashlab beradi sizlarga xuddi ancha modellari bor mana yetmish yetmishdan yetmish beshta yetmish yetmish to'rt yetmish to'qqiztacha model ekan umuman hisobda hali ochib qaragan emasman bunisini keyin bundan tashqari sizlarga ikkita master klass tashlab beradi bittasi mana eh, kalavot yasash bo'yicha hop keyingisi qanaqadir divan yasash bo'yicha mana mana ham divanni noldan yasash bo'yicha ekan hozir mana bu buni narxiga keladigan bo'lsak endi hozir adashmasam skidkaga ketyapti narxini o'chirib qo'yibdiyu o'n hozir aytaman o'n besh mingmidi kursini narxi hozir aniq eslamayman o'n besh ming rublga chiqdi manimcha o'n besh ming rublga chiqdi no lekin skidga turganda qirq qirq besh foiz qirq besh foizda hozir aytadigan bo'lsam anaqani bilmadim esimdan chiqib qoldi narxini so'rab olishingiz esimdan chiqib qolibdi no e, man telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishinglarni tavsiya qilaman yana bitta e, narsa ha man har bitta o'sha aytgan odamlarimni uchalovini ham youtubeda kanali bor lekin e, hozir rossiyada youtube bloklanganligi sababli sergey man ya'ni pushrender o'zini videolarini yoqqa qo'ymaydi google bilan bizada hozir qilayotgani kim bo'lyapti alex happy bo'lyapti ha, yana bitta etmay ketganim bor bu bolani hali kursini olib ko'rganim yo'q lekin youtubedagi videolarini agar ko'radigan bo'lsanglar mana gripinskiy ham bor juda kuchli bino ot cho'chasiga teggan bo'lsa ancha kuchli youtubedagi videolarni o'zidan ham ancha muncha iz qo'rsanglar bo'ladi ho'p agar bilmaydiganlar bo'lsa nimada manimcha hamma bilsa kerak nima bilmaydiganlar bo'ladigan bo'lsa buni ham pulli kurslari bor pulli kurslarni narxi unaqa qimmat emas buniki ham mana uchtasini mana bu aniq yozayotgan youtubeda kanali bor hop hozir narxlariga keladigan bo'lsak faqat maxs o'zini o'rgatadi bu maxda zbrash bilan ishlashni o'rgatadi kurslarni narxi to'rt bazaviy keyin уже undan keyin sekin olib ketaverasizlar misol modeling bo'yicha 5900, render bo'yicha 6900, expert endi o'zinglar kelishasizlar Xo'p. bunda 3 ga bo'lib hisoblanadigan bo'lsa misol expertni ketma ket o'sadigan bo'lsa 10000 10000 10 ming qilaylik masalan 10000, ming hozir kalkulyator bilan hisoblasak 6900 5900 plyus qancha bo'libdi 5 5900 5900 5900 plyus 10000 deydi 28700 ga aylanar ekan sizlarga umumiy ekspert darajasiga chiqishinglar lekin bu bolani misol o'quvchilarning ishini ko'radigan bo'lsanglar ancha yuqori saviyada boshidan oxirigacha to'liq o'rgatadi hop agar modeling bo'yicha ketmoqchi bo'lsanglar push render va aleksandr paspelov kursini tavsiya qilaman ho'p e'tiboringiz uchun rahmat э, video uzoq bo'lib ketdi э, bu uchun sizlardan uzr so'rayman xudo xolisi. Э, va sizlarga har bittadan bir o'zining kursini reklamasini ssilkasini qoldiraman Menimcha hozir anaqa aytashib qo'yaman telegram kanalga telegram kanalidan ko'rishingiz mumkin bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat xudo xolisi. yaqin kunlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.